Ayağımın dibine aldadin Yolunda bulamam deyip aldadin Aldadin Nege meni Barumlar sevaman deyip aldadin Sevaman deyip meni aldadin Yolunda bulamam deyip aldadin Aldadin Nege meni Barumlar sevaman deyip aldadin Nege keldin nega ketding yo'lini bilding bilmading nega sevding unutding sevgimni qadrin bilmading nega kelding nega ketding yo'lini bilding yolun emas roz, o'rtada sarson bo'ldi faqat sevgim xalos so'ndi ehtiros yolg'on emas meni sevganlaring bari roz, men ham seni sevar edim yolg'on emas roz, o'rtada sarson bo'ldi faqat sevgim xalos so'ndi ehtiros hep kun Ama kalbim yoruşmadın üçün Ahir yolundaydın sen tunukun Yakmadı yüreğim eyledi masum Ora o'tun tugab yorishdik kun Ammo qalbim yorishmadi nechun Axir yonimda eding san tuni kun masum. yuragim nayladi mas'ul Nega meni ishonchimni aylamading yolg'oningga ishontirding ayt nega nega kunlarim o'tar sensiz yolg'izman jonim sensiz yuraging baxtli balki mensiz Se vă mânde pălării Se vă mânde Yolunda bulamın deb aldaring aldaring nega meni bir umr sevaman deb aldaring